Uite, aștept uh, câteva fete să vină să facă improvizație cu mine și m-am gândit să-ți improvizez până atunci despre a contopi. În Dex este a se confunda, uh, a forma un întreg, a se uni formând un întreg. Uh, și m-am gândit să-ți dezvălui ce simt Într-un cuplu mi se pare mai greu să mă contopesc cu celălalt, la asta muncesc acum, însă cu copiii, când sunt, uh, energia mea se contopește cu adevărat cu a, a lor și uh, mai este și a fuziona și uh, mi-a plăcut foarte mult uh, a se confunda, tot în Dex mai este nuanța asta, uh, deci de a contopia, a se confunda și într-adevăr simt uh, când um, mă joc cu copiii de absolut orice vârstă și cu cei mari și cu cei mici și cu adulții, pentru că și ei tot niște copii mai mari sunt, că mă contopesc uh, în energie cu celălalt și mi se pare că este cea mai frumoasă muncă posibilă din lume. Tu cu cine te contopești în munca sau în cuplul tău? Ceau!